कि मोबाइल से ब्लॉक करने की धमकियां बच्चे देते हैं कि मोबाइल से ब्लॉक करने की धमकियां बच्चे देते हैं मैं मोबाइल से ब्लॉक अनब्लॉक नहीं खेलता हूँ और जो मेरे नज़रों से गिर गए ना कि जो मेरे नज़रों से गिर गए ना उसे मैं मोबाइल से नहीं सीधे जिंदगी से ब्लॉक करता हूँ